kumbe bwana huyu akili zake kwa kweli mm. anaumwa mwenda wazimu. Mimi usiku silali, nakaa hapo kama mmoja Wanasema usilolijua ni kama usiku wa giza, na leo tuko na mama hapa ambaye anakwenda kushare mkasa wake na sisi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 babu yangu alitokea Kenya. Eh, eh. Eh. Kwa hiyo umechanganya Ukenya eh. na Uhehe. Ndio, babu yangu alitokea Kenya. Eh. Mamangu ni Muhehe wa Mafinga. Ah. Eh, kwa hiyo babu yangu alipotokea Kenya alifikia sehemu moja inaitwa wapi? Makalala. Eh. Alipofika pale ndio ndo kaka akaishi pale, alipoishi pale baadaye Mm. Uwe babu yangu mm. eh basi baadaye basi akawa mkazi wa pale, alipokuwa mkazi wa pale akawa maisha yake hapo pale pale mm. Mafinga, alipokuwa maisha yake pale Mafinga mm. eh, basi babu yangu mimi akapata watoto pale, akamuoa mwanamke wa Kihehe mm. Eh. akapata watoto ambao ni babangu mimi, babangu mimi akamuoa mwanamke tena wa Kihehe mm. kwa hiyo sisi ikabidi tukawa tumezaliwa, lakini sisi baba yetu alikuja alijenga Iringa mjini mm. tuko eh. pale Iringa mjini Mandege mm. eh, lakini mimi nilitoka pale Ah, mimi nikasoma shule ya msingi Mlangali mm. Ilinga mjini pale mm. Nimesoma hii shule ya msingi Mlangali, nimemaliza mwaka elfu moja mia tisa tisini na tatu nikaenda kusoma nursing mm. Eh, lakini sisi kwa sababu sisi baba yetu alikuwa alifariki mm. Eh, baba yetu sisi alikufa mwaka elfu moja mia tisa themanini na nane aliacha watoto sita. Mama yetu yeye ndo alitulea. Ah, na mm. wewe ni wangapi katika mimi katika hao watoto tuseme wa pili kwa mwisho, afu mimi tupo mapacha, mimi nina dutu wangu eh? Eh, tupo wawili. Basi mimi tukakaa pale, tulivyomaliza shule tukaenda kusoma tukaenda mama yetu akatupeleka nursing mm. E, katupeleka nursing tumesoma. Ulivyo kwanza ulivyomaliza ulimaliza form 4? Tumemaliza darasa saba. Ah, la saba afu mkaenda nursing? Mwaka huo ilikuwa mwaka elfu mbili na ngapi? Mwaka tisini kitu hiyo ah, tulienda hapo sawa eh, eh. mwaka miaka hiyo e. ilikuwa tu tunaenda nesi tukaenda pale tukawa Red Cross pale Ilinga mjini sio pana itwaje pa mm. eh tukaenda pale baadaye tukawa tunasoma pale baadaye shule yetu ikawa haikusajiliwa akasema shule ile mlikuwa mnasoma haijasajiliwa ilikuwa ni wanafunzi wengi wanatoka mikoa mbalimbali mm. eh shule ile ikawa haijasajiliwa na kama shule haijasajiliwa akasema inabidi twende tukasome wapi mm. government hey. hospitali ya mkoa sasa sisi mama yetu akawa hana uwezo, kwa hiyo hatukufanikiwa kwenda kusoma. Ilikuwa ada, ilibidi mama yetu atoe ada laki moja. Sasa tuko watoto wawili, mama yetu sisi akawa hana uwezo, basi sisi mm. tuli hakuweza kutusomesha kwa kweli, kwa sababu mama alikuwa mama eh, kama yeye mwenyewe ndio aliyekulea. Hatuna mm. nani wala nani, hatukuwa na msaada mwingine kwa kweli mm mimi nilikaa, tulikaa Iringa, basi mm. hivyo hivyo tukimsaidia mama kazi za shamba mm. eh, maisha yetu yakawa ni mazuri kwa kweli mm. kwa sababu tulikuwa tuangaike kwa kusema kweli, chakula tunakula vizuri, tunavaa msimu wa, wa tukivuna mahindi mm. mama yetu atauza yale mahindi tuta atatunulia nguo eh. Haya, baadaye mimi nilikuja huku Dar es Salaam mm. kwa sababu mimi kakaangu aliugua enda wazimu. Alinipiga, alivyonipiga yule kaka yetu, kaka yangu alikuwa katika mtoto wa pili wa mama, ikabidi mama akasema eh, ata atamumiza mwenzie mm. Ikabidi mama yangu alinitoa, alinileta kwa kaka yangu binamu ambayo yuko Yombo mm. Eh, akanileta hapo kwa kaka yangu binamu, nimeishi pale Yombo. Ah, nikaona hapa Yombo kwa sababu kakaangu binamu alinichukua kule, kwa hiyo akasema ah, nitakuja nifungulie duka la madawa mama yangu akasema haya sawa, kwa sababu mimi kakangu yule si alikuwa enda wazimu mm. akasema kule huyu atamuumiza mwenzie, ndo akanitoa akanileta Nimekuja Dar es Salaam, nimekaa kwa Yombo Vituko kwa kakangu mm. nimekaa nilivyokaa Yombo ah, nikaona kakangu mimi simuelewi kakangu binafsi. nilitoka nilienda kwa kakangu mzazi ambaye mtoto wa baba yuko Msasani pale na manga alikuwepo Msasani pale na manga mm. Eh, nilitoka nikaenda pale kwa kakangu na manga Ah, maisha nayo yalikuwa ni magumu sana, nikatoka pale kwa kakangu. Hapo ulikaa kama muda gani hapo kwa kakangu? Tuseme tuseme kama mwaka mmoja na nusu. Ah. Mm, nikaa hapo kakangu, kakangu mzazi, mtoto wa baba, mtoto wa babangu wa kwanza ambaye amjachangia mama eh, eh, nimekaa pale Ah, maisha kwa kweli, tunajua tena huko nyumbani, kila utakalofanya anaona hujafanya, kila utakalofanya anaona hujafanya, kwa sababu mimi kakangu alikuwa anasafiri mm. alikuwa makazi yake wapi Uganda, amefanya mm. kazi huko. Kwa hiyo akirudi mm. kwanza, wifi yangu ilikuwa ni makele akirudi umefanya kitu, alikuwa na watoto wawili, umefanya kitu hujafanya, ukipika hichi ah, unapika chakula si hichi kingi mm. basi, yani kama manyanyaso eh, kwa kweli mm Ah, yani yani weacha tu. Nilitoka mimi kwa sababu alikuwa anapita sasa mm. huyu mm. hapa mwanaume wangu mm. mume wangu ambaye ni sasa hivi mume wangu huyu ambaye nimemwona huyu hapa eh. mm. mimi yani mimi tuseme mimi mtu ailinga kabisa ni mwe mm. na zile tabia mfano za kihuni kwa kweli sikuwa nazo mm. mm. basi ah, nikaona ah, kwa sababu hata wale niliokuwa naishi nao kwa mfano mm. eh, wakawa wananionea huruma kuu eh, huyu mfi yako kila utakachofanya hamna eh, kwa hiyo inabidi ah, basi mimi nikasema hmm, hapa mimi akili yangu kichwani ah, sasa utakaa naye huyu wifi yako mpaka lini? Mm. Kwa nikawa ah, mimi kumbe akili yangu kichwani akawa kapita bwana huyu mm. ah, akawa anaongea na wale wa dada mm. eh, bwana eh, ah, mimi sina mwanamke mimi nataka mwanamke alienda aliwafuata wale wadada kwa sababu walikuwa ni wakubwa zangu mm. mm. wakawa wakaniambia mimi wakasema hey kula huyu kaka situmona ni mstaarabu mm. eh unaonaje kwa sababu jinsi anavyotuambia maneno yake tunaona kama ni mazuri wewe amua nikasema ah, mimi mwenyewe ninajiogopa naogopa mm. ukiangalia bwana huyu muislamu mimi ni mkristo ah, e, changamoto ya dini eh, eh. hapo e, sasa nimetokea kwenye Ukristo mm. itakuwaje? Basi nilimwandikia mama barua nikasema, eh, mama, mimi ah, mimi si nikamwambia mimi nimepata Muislamu mm. Kwanza niliamua nikaona sielewi pale, nilitoroka mimi. Ulitoroka hapo kwa kaka yako? Kwa kangu hapo nilitoroka eh. Nikaenda kwa huyu bwana huyu bwana kipindi hicho anakaa kule Laba, anakaa kwa mtogolii eh. huko eh. Laba basi mimi nitoroka na wifi yangu kwa jinsi si alikuwa anipendi eh. Moja kwa moja alitoka kaenda Iringa akamchukua bibi yangu akamchukua na mama yangu mm. Eh, akaenda kusema jamani nime, eh, kakake Kulu akanituma mm. nije ni, nije nikufuateni mm. Kulu amepotea na huko habari anazo kama mimi sikupotea la nini, na alikuwa anajua kwamba wewe uko anajua eh. na kama anajua, kwa sababu wale watu ambao nilikuwa kuwepo mimi mm. walienda kuenda kutoa taarifa kama ah, msimtafute Kula, Kula yuko sehemu fulani. Lakini wale watu walipofika pale, kwa sababu pale kulikuwa na mamangu mkubwa ambaye aliyemzaa kakangu mm. yule mamangu mimi alikuwa anatukana sana, alitukana alitukana, wale watu waliondoka bila kupata mwafaka, basi akarudi mimi kama nakaa nao mm. nimekaa nao mimi nimekaa na huyu bwana kumbe bwana huyu, yani tuseme akili zake kwa kweli mm. akili zake ni tuseme ah, tangia ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane tisini na nane ndo ambapo ulienda kwake. E, nimeenda kwake mm. mimi mm. nimekaa naye tisini na nane nimekaa naye 99 nikapata mtoto na mtoto wangu wa kwanza mwaka 99. Mm. Eh, lakini bwana yule mimi nimezaa mtoto na ana miezi tuseme miwili. Ah, bwana yule mimi sikumuelewa. Mm. Eh, bwana yule alikuwa tuseme anaumwa mwenda wazimu. Na ulikuwa unajua ama? Mimi nilikuwa sijui kwa kweli. Eh. Nilikuwa sijui. amekaa ah, nimekaa nimekaa mimi sasa usiku unakuta eh, anaanza kusema eh, hebu tu natoa vyombo nataka tuhame. Mm. Nikasema jamani, na katoto kadogo mimi kana miezi miwili. Mm. Eh, nataka nibebe vyombo mimi nataka tuhame. Ah, sana nikiangalia na katoto kadogo tunama tunama wapi? Ah, mm. nimepata chumba huko. Inuka tuanze kutoa vyombo huko. Ameanza kutoa vyombo mimi nimekaa pembeni. Mm. Eh, nikasema huyu maisha yangu mimi na Nikiangalia huko nyumbani kwa kweli rudi. Na ukiangalia na kule mimi nilitoroka kule kwa mama, mimi nilitoka vizuri, nisingetoka kwa lengo mm. kakangu alinichukua, lakini kule mimi sikukuelewa Yombo, nikatoka nikaenda kule kwenda kule kule tena, ndio mimi sikukuelewa mm. eh, sisi watu wa Iringa kwa kweli mm. naweza nikasema kwa hilo mimi naweza nikajisifia kuhangaika kusema ule uhuni huni mm. labda wale labda vizazi hivi kwa kweli mimi nimeendelea naye bwana huyo Mm-hmm. Sasa ilikuwaje hapo wakati umejifungua mtoto wa kwanza? Mm, nimejifungua. Mlimleaje na maisha yalikuwaje mm. sasa baada ya wewe kujua? Mm. Maisha baada ya mimi kujua, yule pale si alikuwa anaumwa, yani anaenda uenda wazimu, haeleweki, hajielewi. Ndugu zake watakuja wamchukue. Kipindi hicho yeye eh, ni machinga, eh, anatembeza biashara yake ya vitenge. Mm. Mm anatembeza. Baadaye unakuta ah, ametindikiwa kabisa, hamna kitu akili mm. eh, ah, kwa hiyo basi unakuta yupo yupo tu mm. eh, basi niko namlea mtoto wangu, watakuja ndugu zake, nitaenda nitawafuata ndugu zake, kwa sababu alikuwa na kaka zake hapa mm. nawafuata ndugu zake. Nikiwafuata ndugu zake, anakuja naambia, jamani, mimi baba simwelewi simuelewi mm. mm. anakuja, yeye eh, vipi kuna hela ah, wanamchukua wanampeleka kwao, kwa sababu yeye ni mtu wa mm. wanamchukua wanampeleka kwao wakimpeleka kwa mimi wanachukua kwa sababu mimi ukinagala nilikuwa ni bado mdogo eh, eh watanichukua watanipa nauli, nenda nyumbani Iringa, naenda nyumbani Iringa nakaa kidogo, tena amekuwa sawa tena, baadaye wananipigia simu rudi rudi tena, narudi. Ndio maisha yangu mimi mpaka hizi kwa kweli. Haya, kwa tena una mwaka ikaja mwaka elfu mbili na ngapi? Mm. elfu mbili na nne elfu mbili na nne tena ilikuja tena homa yake, yaani inaenda inakaa tuseme kama miaka miwili, imekuja tena homa yake hivyo hivyo, wenda mm. wazimu yani hata kuna picha zipo huwa anapiga piga eh, wenda wazimu yani, yani wenda wazimu kuisha kazi kwa kweli. Sema na mimi mimi usihangaiki kwa kweli hmm. Ila huwa tena tunamchukua anaenda kwao tena anaenda anatibiwa kwao tena anarudi yuko nafuu tena tunaishi tena inakaa tena baada ya miaka miwili tena hivyo hivyo tena hivyo hivyo tena wenda wazimu hivyo hivyo kuisha kazi kama unavyoona hivi eh. Lakini sasa hivi mimi na mtoto na watoto naye hao watatu watatu, mwingine huyo alileta viatu, yuko mwingine mdogo yupo kwa dadangu Kibaha, huyo amenisaidia mm. eh. Kwa sababu sinaona mimi chumba changu kile, lakini nimeacha chumba mimi nalala eh. Kwa nini? hata wali mtu mwenye umemwona jamani. Eh? Hmm, mtu mwenye simemwona. Mm. Utaweza kula utaweza kulala naye? Haya. Mimi mimi nimehama chumba nimekuja nyumbani. Ah, eh, nilisha Mimi na eh, naishi na huyo bwana nimekaa baadaye hmm, tuseme maisha yetu ndo hayo. Mwanzoni kabisa ulivyojua, ulisema ulikuwa na mtoto wa kwanza alikuwa na miezi miwili wakati unajua na hicho kipindi chote ambacho mmekaa haukuwahi kujua kwamba ana hiyo shida au haikuwahi kutokea hiyo shida wa, yeye mwenyewe baadaye akikaa au ndugu zake nikipata taarifa zake wanasema yeye hiyo shida ilimtokea sijui mwaka themanini na sita ilikuwaje mpaka akapata hiyo shida yeye mwenyewe anasema si, si yeye mwenyewe ndugu zake wanasema sijui sijui alifanya nini. Yaani si unajua tena mambo mambo yao ya Kiswahili sijui sio wanasema sijui alifanya nini, lakini mambo yake ndo hayo. Kuanzia wanasema mwaka 86 mimi nime kumbe mimi nakuja kwake mm. Ye, kumbe tayari amna kitu, ana akili hmm. Na baada sasa wewe kujua kwamba huyu mtu ana matatizo ya akili mm wewe ulichukua maamuzi gani? Mimi kwa kweli mimi kwa sababu kwanza tulikuwa tukienda hospitali, alikuwa anakuja ndugu zake, tunaenda hospitali, anazunguka kwenye vipimo, hana tatizo hilo wakimpima hana tatizo lolote. Mwimbili hana tatizo hilo. Tukawe upelekwa Mwananyamala, wakasema mwende kwenye afya ya akili hapo Mwananyamala Magomeni. Tukienda pale kwenye mlango wa afya ya akili, hamna chochote kile lakini bwana bwana huyo ndo hivyo maisha yake mimi ndo niko naye na kama akishakuwa sasa kwenye hiyo hali ya kwamba akili yake imevurugika hapigi watu au haumizi mimi hiyo shanyuma nyuma kweli alikuwa anapiga watu kwanza alikuwa anapiga sasa um, mtoto wangu sasa hivi amekuwa mkubwa ambaye huyu unamwona huyu mko mm. wangu huyo mtoto wangu huyu mwanamke wake mm. huyo mtoto wangu wa kwanza ninakwambia nimemzaa mwaka 99 eh hey, eh, huyu mwanamke wake mke wake wa ndoa kabisa au tu? Eh, ukamwoa mwanamke wa ndoa. Eh. kwa sababu sema amemua kwa sababu alimpa mtoto wa watu, kwa sababu na yeye mwenyewe mm. tuseme kikazi kikazi kwake ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu alikuwepo Iringa huko, kasoma hapa mpaka kwanza hajasoma vizuri kutokana na hayo hayo Umeelewa? Mm. Hayo hayo mambo kidogo yupo Ilinga. Au yupo labda anaweza akawapo yupo shuleni. Mm. Inabidi umpigie simu. Ukiangalia mimi sina watoto wale wadogo. Mm. Inabidi umpigie simu. Abi mwanangu anayo. Njoo babako amrudikiwa. Mm. Inabidi uh, labda ndo aanze kuzunguka naye kwa sababu ukiangalia mimi na watoto wadogo aanze kuzunguka naye. Kwanza atatoka naye atasafiri naye kwenda kwao kijijini kwa Kilwa. Mm. Mm. Ataenda naye huko Kilwa atakaa naye mwezi au miezi miwili. Amna hapa yani kwa unafuu mm. anaweza akapata nafuu kidogo, akija hapa vile vile mm. ulivyojua kwamba mume wangu tatizo lake ndo hilo. Kwanza kabisa turudi nyuma hapa kwamba wewe ulivyotoka kule ulienda tu kwake ukakaa. Je, baadaye alienda kwenu labda akatoa mahali au mlifunga ndoa? Mimi nilienda kule kukaa nikwenda kule kukaa, baadaye ndo alienda nyumbani baada ya kuwa sawa sasa si ndio hivyo hivyo akili zake zinaendaga zina kama zinarudi, lakini hii ya sasa hivi mm. naona ni too much. Tangia mwaka elfu mbili na kumi na nane mm. hii hapa hii mpaka hadi sasa hivi mimi niko hapa mm. hapo kwenye godoro ndo hapo napala nguo zangu zili pale chumba hicho mimi nimemwachia. Kwanza chumba chenyewe umekiona? Sikiona. Sasa na hapa, je, mnapoishi hapa ni nyumba yenu au mmepanga? Ni nyumba ya kwetu. Nani aliyejenga? Alijenga yeye. Mwaka gani? Sivyo hivyo akili zake katika miaka hiyo nayokuambia, mara zinakuja akili mm. eh, mara zinapotea. Ila hicho kipindi ambacho uko naye, nipo naye ndio eh kipindi hicho mimi nipo naye, mimi nimekuta ana nyumba, mimi naenda kuishi naye maisha, anakaa kule Laba Mtogoro, hana nyumba hmm. Baadaye tumekaa tumekaa, sio mwaka elfu mbili na ngapi, kwa sababu yeye alikuwa na biashara zake za nini, anauza vitenge hmm. machinga hmm. Hmm. Sasa baada ya kupata hao watoto, ukapata mtoto wa kwanza huyo wa tisini na tisa, mm. ukaja ukapata mtoto wa pili, hii hali bado ipo na inaendelea. Ujasiri gani ambao wewe ulikuwa nao wa kusema kwamba niendelee tu kuwepo na kati tayari umeshajua huyu mtu zinakuja na zinatoka. Mimi nashangaa sio ujasiri gani nao kwa sababu hata watu wenyewe wananiambia, watu wenyewe humo mitaani moto humo anasema huyu mabe eh, sio ana ujasiri gani, sielewi na ujasiri gani eh, mazingine akianza kutoka hivi hapa sasa hivi akianza kutoka na mwenje ananitukana akianza kuni yani ananitukana mimi kivyo vyote eh. Aje, haukuwahi kusema labda nizunguke kwa wachungaji mm. kwa mashehe ama kwa wataalamu ili kujua shida nini ya huyu mme wangu yeah. Yaani, nimezunguka mimi hakuna sehemu ambayo sijaenda kwa kweli nimezunguka mm. mimi yani kwa hao wachungaji ndio sisemi si kwa Mwamposa, kwa Musa. Musa ndo nimeenda hapo mwishoni, Musa ndo nimemalizia mwishoni kipindisho niko sio kwa Lusekelo, sio niko kwa Suguye huko. Nimezunguka sana kwa kweli. Ila sasa hivi mimi nimechoka kwa kweli. Mm. Bana nasema mimi hivi nikamapenda mimi shida Mimi nateseka jamani. Na huko unakoenda wanasema tatizo ni nini? wapi? Mfano yani kwa wachungaji, eh, kwa wachungaji labda kwa masheke au labda huko kwa wataalamu wenyewe wanakwambia shida ni nini. Wanasema wengine utakuta wanasema hmm, hilo tatizo kwao hilo, hilo tatizo hilo kwao, lakini mimi mamangu nyumbani akaniambia, je, eh, kulu jaribu kumpeleka kwake kwao kwa baba yake. Mimi nilimwambia yule mwanangu ule na mwanangu simemkwambia, na mwanangu mkubwa wa mwaka tisini na tisa mm. ambaye niko naye hapa, nilimwambia mwanangu ule tumpeleke mm. kwenda kumpeleka kwa baba yake mm. walifika tuseme kama saa tisa sa, walifika saa kumi na moja kwa sababu mm. kwa ukimya walifika kwenda saa kumi na moja hakulala mle alikimbia alitoroka mm. wakarudi kila yeye mwanangu mm. njia yake na yeye njia yake na kukwenda walienda wote wawili mm. na ndugu zake labda upande wa kwao wenyewe sasa wamejaribu kuzunguka pia, ama wenyewe ndo wafuatilie? Walikuwa wanafuatilia, walikuwa wanafuatilia, hizo wamechoka, wameniachia mimi au niko mimi na wewe mwanangu huyo hapa. Yaani unapo kama unavyoniona mimi. Na huyu ni baba wa familia. Mm. Je, hawa watoto watatu mm. kwa hali yake nani aliyowasomesha mpaka kuu kumaliza shule au labda wengine wanasoma na nani ambaye anasimamia majukumu? Yaani yule ndio maana nilokwambia yule mtoto wangu wa kwanza yule bana. Hajasoma vizuri ndo kama mlilolongo hiyo, mara aende shule, mara asiende shule. Hmm. Lakini mimi kwa mimi mwenyewe kwa sababu sitaki mtoto wangu ateseke, nimehangaika kwa sababu kwanza ile shule sekondari hakusoma vizuri, alishia form 2. Kutokana na hiyo milolongo ya baba yake. Pili nilimchukua mimi nikamwambia, kwa sababu mimi nyumbani kwetu Ilinga mm. eh, na wajomba zake ambao ni mafundi wana magereji kule, nikamwambia ah, hebu nenda Ilinga kule mm. ukawe ukajifunze mambo ya, ya magari mm. eh, kaenda kule kaenda kajifunza mambo ya magari kidogo, tena tunampiga simu anarudi huku kuwa yeye tuseme hakuambua kitu hakuambua kitu kielimu tuseme, kwa sababu anakuwa anaanza labda kukaa vizuri, ataitwa mm. Hebu njoo mwangalie baba yako. Haya, akai nikamuita hiyo mwaka elfu mbili na kumi na nane mm. akaja hapa ndo babake elfu mbili na kumi na nane mwezi wa nane mm. kachanganyikiwa kachanganyikiwa, nikamwita mwanangu, njoo, akaja alipokuja mimi nilikuwa na mtoto mdogo ambaye ni kuna mtoto nimemzaa mwaka gani mwaka 2015 mm. wa kike huyo ambaye tunakwambia yuko kwa damu kibaa mm. mm. ambaye na, mtoto wangu yupo wapi nimekwambia mtoto wangu yupo kibaa nilimzaa mwaka 2015 mm. eh, akawa amekuja hapa kwa hiyo ikabidi alipofika hapa nikajua moja kwa moja ametoka Iringa, alikuwa mambo ya nini, mambo yake ya magari. Alipofika hapa nikasema eh, asikae bure, kwa sababu kama shule hajaambiwa chochote. Mm. Hebu mm. nimpeleke gereji za huko, nikampeleka gereji moja huko, akawa yupo kwenye gereji kwenye gereji, baadaye akaenda kwenye gereji hizi za Mchina akawa anafanya kazi kwenye hizi gereji za Wachina. Si unajua za Wachina mm. wao fundi bodi, fundi rangi. Mm. E, akawepo kwenye gereji hizo za Wachina akasema ah, yeye mwenyewe mtoto wangu ambaye mke wake huyo akaniambia ah, mama kule naona mm. kipato chake ni kidogo, kwa analipa shilingi ngapi kwa mwezi? laki moja na ishirini. Sasa mimi kwa siku shilingi elfu nne naona kwa mimi hainikizi kwa kweli mahitaji yangu mm. na mke wangu. Nikasema haya sawa, kwa mama, mimi nataka nijifunze nini bajaji mm. ndo mm. huyo ah, amejifundisha bajaji mwanangu huyo mm. ndo hapa mimi hapa yote haya eh. kwa sababu baba kama vile kuna kitu gani tena hamna kitu, hamna kitu. Kwa hiyo tena kajifunza bajaji mwanangu, kwa hapo niko kwenye mchakato wa kumtafutia leseni ili apate leseni aendeshe bajaji ili tuweze kusaidiana na maisha hmm. kwa sababu babake utakuta ndugu zake wanasema ai, mumleteni huku tumpeleke kwa mtaalamu huyu, utakuta wamemchukua wamempeleka, hmm. lakini hali inakuwa ni ile ile hmm. lakini sasa hivi mimi na, naweza nikasema kwa sasa hivi mimi wameniachia hey. Eh hamna kwa mtaalamu Mimi nilikuwa naenda kwa wachungaji sasa hivi mm. nimechoka kwa kweli eh, nipo tu kama watoto zangu huyu mwingine yuko darasa pili mm. eh, mwakani anaingia darasa tatu huyu Ablatifu mm. huyu mwingine ndio yuko la kwanza kwa dadangu Kibaha. Na wewe sasa unafanya kazi gani labda kupata kipato cha kula nyumbani? kuendesha maisha pia. Mimi huwa nachoma chapati hapo hapo asubuhi, nachoma chapati hapo nje hapo kwenye geti. Ah. Nakuwa nachomaga chapati mm. Eh. Kwa kweli nilikuwa nasema eh, nitamwambia nani mimi siri yangu kwa mm. kweli nateseka mimi usiku silali nakaa hapo kama mmoja mimi silali usiku ah. eh. Na ukilala sasa inakuwaje? Naogopa hata kulala. Mm. Eh. Kwa jinsi yale maneno yake mimi naogopa kulala. Maneno yake anasemaje? Si maneno yake utakuta anaanza kusema ah, ndakupasua, si ndakufanya nini, ndakugawanisha viungo. Mm. Eh, hata nitukana wewe, hata nitukana wewe, hata nitukana. Lakini anaponituka na mimi naonyeshaga ujasiri. Mm. Namwambia wewe uwezi yaani nitakupiga eh, namwambia na uwezi, nitakupiga tena mimi ndio nitakutanguliza, nitakuua mm. ndugu zako watakuta umekufa. Basi na yeye na, na mimi nikimpa maneno hayo ujasiri mm. basi huwa anaondoka anaenda zake ndani kwake mm. lakini sana sio kusema mlalaji, na mfano akiwepo huko ndani, yeye kazi yake ni kuchora kuchora ukuta eh, kachora ukuta wote umeisha eh. mhm. anachola chola na ukimkataza labda anasema hataki. Na umeshawahi kumuuliza kwa nini anachola amesema yeye anachola. Yeye hata kama ukimuuliza hata kama ukimuuliza kwa nini unachola? Amesema yeye anachola. Amesema mimi ninachola, si anachola. Yaani yeye anasema tu anachola basi. Na huko nje kote pia nimeona kumechorwa chorwa, nikajua labda watoto wamechora. Amechola, amechola yeye. Eh. Amechora yeye. Pole sana hizi. Na mtihani. Na huwa anajiuliza mtihani wangu utaisha lini. Mm. Mazingira kaga nani ya wewe, nani ya basema sijui mm. mm. tafanyaje ndugu zake hata mmoja sasa hivi mm. wamekata mawasiliano na yaani yani haukuwahi kujaribu kufuatilia kwenye historia labda ya familia yao hichi kitu kipo labda ndo mm. kinarisishwa mm -hmm. au labda chimbuko lake huko ni nini yani ukajaribu kuulizia ulizia huko Mhm. kwa huko kwenye historia yake mm. wanasema mna na wenyewe kwanza ndugu zake huwa wanashangaa ni kitu gani haijawahi kutokea kwenye ukoo eh, wao haijawahi kutokea mm. wanashangaa hatari mm. ndio na mtihani jamani kwa kweli ulisema kwamba mmezunguka sehemu mbalimbali kwenda kuangalia ni namna gani ambavyo unaweza ukamsaidia mume wako. Mm. Sasa huko ulipoenda umesema ulienda hospitali, hospitali wakasema mm. hana tatizo lolote. Mm. Kwa hiyo inamaanisha hichi hichi ni kitu yani cha, kimebezi sana kwenye upande wa mambo ya kienyeji yenyeji. Mm. Na huko sasa walisema anawezekana kutibiwa ama walisema nini? Na kama anaweza kutibiwa, kwa nini hajatibiwa? Shida ilikuwa ni nini? yani huko huwa anaenda yani huwa anaenda na mwanangu ule pale, na mimi mwenyewe nilikuwa ninaenda kwa mara ya mwisho. Mimi nimeenda mwaka elfu mbili na kumi na tisa kama sikosei, nimeenda mwaka elfu mbili na kumi na tisa ilikuwa mwezi wa saba. Mm. Nimeenda naye kwenda kule, kweli tumehangaika kwa wataalamu mm. mm. tumehangaika kwa wataalamu, utahangaika kwa mtaalamu huyu anakupa dawa mm. dawa, tumia dawa hizi hapa hizi, hata kuoma hizi ziko vizuri, atapona tena, tutatoka tuenda sehemu fulani mm. hizi. Mm. Uh, ukizitumia dawa hizi, sijui kama hiyo hali itajirudia. Mm. Haya, sawa, nimepewa zile dawa mimi. Kwanza tumeanza kutumia huko huko, pili tunarudi kilo huko kwao. Mm. Pili tunarudi huku kuja huku tena tunakuja tunaendelea na hiyo dozi. Mm. Hey. Eh, lakini baadaye unaona hakuna nafuu yoyote inayoonekana. Lakini wenyewe walikuwa wanasema kwamba tatizo lake linatibika. hey, eh, linatibika na hatujui sijui wao wataalamu mm. Hey, eh, kwa sababu kwanza sio inabidi umsikilize mtaalamu kwa sababu hata kama akikuangalia hata kama hospitali vile mm. katika vipimo vyake anaweza akasema hii dawa itakusaidia na wewe utachukua vile vile utaanza kuitumia ile dawa utasema inakusaidia mm. kumbe hata haimsaidii ndio hali zake hizo kwa hiyo yani hata kicho kipindi wakati mnachukua hizo dawa mnampa, kulikuwa hakuna yani mabadiliko yoyote? Yani yanakuja mabadiliko ni kiasi kidogo sana kwa kweli. Mm. Utakuta labda mwaka miaka miwili anapata mm. nafuu hey. Eh. tena hali tena rudi vile vile hey. Eh. tena itakuja siu miaka minne mm. tena hali narudi vile vile yaani hakai kusema miaka mingi kwa kweli hey. Eh. lakini hii tangia mwaka elfu mbili naweza nikakwambia tangia mwaka elfu mbili na kumi na nane hali hii hali zote huwa haziwi, haziwi kali kama hizi haziwi hali ngumu kama hizi hapa hizi. Utakuta kidogo inakuwa inaenda hali huwa hapotezi kabisa network kama hivi mm. Lakini safari hii kapoteza network, hamna kitu pale eh. Na kwa safari hii sasa ambavyo wamepoteza network kabisa, hamjatoka tena kwenda kuangalia kwamba mbona sasa ndo imekuwa too much? Si ndo nimeenda naye mimi mwaka 2019 Oh. Ehe. Na nikatoka mwaka 2019 mwaka 2020 mm. alienda mwanangu Eh, wamemchukua ili wampeleke kwa mtaalamu huko huko kwa mm. wamemchukua mwanangu alienda. Wamemchukua ili wampeleke kwa mtaalamu. Kufika pale wanasema na shangazi yake alikuwa ameenda huyu na shangazi yake. Kufika pale mfano mm wamefika pale labda masoko sasa mm. wanaenda hapo kijijini kwao ambao ni pande ambapo yuko huyo mtaalamu mm. tuseme kama wewe unafika hapa mm. si unafika kama vile ulivyofika wewe na mizigo yako hapa mm. afu huyo mtu ule kwa umemleta tuseme anatoka anaanza kusema ah, nataka nikanunue sigara hapo mm. eh, nataka au nikanywe supu hapo naombeni hela nikanunue sigara nikanywe supu mm. watampa wale hela si wanajua tumeshafika hapa kwa mtaalamu mm. eh, akitoka hapo mbio anaondoka. Kwa hiyo nyinyi pale mmekaa mnasubiria, mnajua Yesu katoka tu kwenda hapo kununua sigara mm. He, eh? subiria, mnaanza pale kwa mtaalamu, anaanza kutafuta yuko wapi jamani, anaitwa Nurani, yuko wapi jamani, hawamuoni mm. yuko wapi. Baadaye wanapata taarifa wapi, masoko ambapo walikotokea mm. bwana eh, jamani, huyu mtu yupo huku mm. eh, huyu mtu yupo huku mm. eh. Kwa hiyo inakuwaje pale? Kwa mfano hata kama wewe pale inakuwaje? Sinabidi tena ugeuze. Mm, pale unamtibia nani tena? Yuko masoko. Kasharudi kule mlikotokea. Kwa hiyo basi na kufika pale tena pale masoko hayupo, kaenda sehemu fulani, hayupo, mm. kaenda sehemu fulani. Basi mwanangu huyu ikabidi kwa sababu yupo mm. ana kazi na kazi ile ya watu wa mchini, akabidi yule akarudi hapa, kurudi hapa na yule akaja kwa wakati wake mm. Hey, eh, basi ndo maisha alivyorudi ndo hajaenda, hatujaamua kumpeleka tena kitu cha mwisho cha kuambia watazamaji? Hmm. Mimi naweza nikasema kama una uwezo wa kunisaidia, mimi nimechoka maisha haya kwa kweli. Pole, pole sana, pole sana. Nimechoka maisha haya kwa kweli, kwa sababu njia huu moto unaopita wananisimulia mimi mwanamume wake yule pale, mwanamume wake yule pale. Eh. Nimechoka kunyoshewa vidole mm. sijui ataisha lini. Nimechoka kwa kweli mm. hey. Eh. nalala hapa mimi mm. mimi ndo baba, mimi ndo mama mm. hey. Eh. maisha magumu kwa kweli tunarudi kwenu watazamaji, lakini hali halisi ndiyo hii. Mama anapitia changamoto kubwa sana, anateseka sana na anatamani sana leo kesho mume wake awe vizuri. Kwa yoyote yule ambaye anaweza kumsaidia mume wake akapona kwa namna yoyote ile, au na masharti kwamba iwe hivi au iwe hivi au yoyote tu ambaye anaweza kumsaidia kwa namna yoyote ile, uko tayari? Eh. Kwa yoyote yule ambaye anaweza kumsaidia kwa njia yoyote ile ambaye mtu yoyote yule anajua au rafiki yake au ndugu yake alisaidika ambaye alikuwa na hali kama hii. Tunaomba jamani, mama anahitaji msaada. Ukifanya hivyo utamsaidia sana kwa sababu imekuwa ni miaka mingi na amechoka hii hali. Anatamani akae na mume wake kama zamani, waongee kama zamani, wafurahi kama zamani. Kiukweli ni hali ambayo